Eu sou Karl Mans, mas nossa linha de pesquisa é minorias sociais que na prática focaliza especialmente o racismo, desigualdade racial, mas eventualmente pode incluir outras uh, minorias. Minha pesquisa tem focalizado especialmente um, racismo e processos de um, continuidade e reprodução de racismo em longo prazo e tem um projeto, projeto agora uh, sobre um, as relações entre o racismo e a desigualdade social no Brasil. O Brasil é campeão mundial de desigualdade social, todo mundo sabe, e a, a questão é o que, que o racismo e a história da escravidão tem a ver com isso. E eu estou enfatizando a racialização das instituições não? E, e algumas maneiras que em que o racismo pode influenciar a desigualdade social que vão muito além do que as pessoas tipicamente pensam, como preconceito, discriminação, etc. Como é que as, as estruturas sociais reproduzem a, ah, o racismo e indiretamente a, a desigualdade social. Um, eu também dá, eh, eu oriento muitos projetos sobre imigração. Eu estou muito interessado em relações entre imigração e racismo, uh, meu trabalho uh, específico uh, as relações entre a imigração europeia histórica no Brasil e como os europeus aprenderam a ser racistas, eh, podemos dizer assim. Mas eu tenho orientado muitos projetos sobre imigração mais recente, não? sobre a integração dos haitianos, dos senegaleses, eh, eventualmente pode ser não, imigração regional aqui também, dos uruguaios, por exemplo. Então, é isso que eu estou fazendo.